اول از این بچه ها بچه هم لوس میکنه خود را خب شما میخونیم یا من بخونم نه بخون خب، خب، من که بلدم بخونم <laughs> خب، شما بلدم چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی ز تو دارم این غم خوش به جهان از این چه خوشتر تو چه دادیم که گویم که از آن به هم ندادی به یک ذره بیدقتی کاخا تو چه دادیم که گویم نه مثل ز تو دارم این غم خوش به جهان از این چه خوشتر چه خوشتر از این اگه میگفتم دعا چه خوشتر از این ها ها از این انتخاب میشه با از و این به جهان از این چه خوشتر چه خوشتر از این این چیزی که دیگه امروز کسی سوزنکای حیوان این حرفا نیست هر چی پیش آمد میگم ز تو دارم این غم خوش به جهان از این چه خوشتر تو چه دادیم که گویم که از آن به هم ندادی چه خیال میتوان بست و کدام خواب نوشین به از این در تماشا که به روی من گشادی هیچ حرف اضافه توی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزی نظر کدام سروی نفس کدام بادی همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی همه رنگی و نگاری مگر از بهار زادی ز کدام ره رسیدی ز کدام درگذشتی که ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی به سر بلندت ای صرف که در شب زمین کن نفس سپیده داند که چه راست ایستاد میدونی چه شریعی زمین کن اینجا یه حضرت سرکلش شده شده شعر منوشریه سیر توصیف میکنه که زیباترین و کوتاهترین توصیفی در زبان فارسی شد دراز آهنگ و پیچان و کن. به در دراز آهنگ و پیچان و زمین کن یعنی در شب زمین کن این شب که سه دامده همه چیز کنده تو تو صاف بشه صاف صاف بسکنه به سر بلند در سر که شب زمین کن هایی که بگیری زمین کن چه اینجا جاش به زمین چه هر روزه به کرانه های معنی نرسد سخن چه گویم که نهفته با دل سایه چه در میان نهادی ای زنده ارزنده این زاری رها کن با زندگی تا زنده ای مردانه تا کن نازش بکش آنجا که ناز نازنین است وان را که رنگ و ناروا بینی رها کن ارزنده ایم ارزنده ایم به یک جو دکان بی کالای ما را بر بها کن آینه مهر است صبح راست کردار با مهر این آینه صافی صفا کن زیباست آری زندگی زیباست ای عشق این قوم مرگندیش را هم دیده وا کن بیگانه خیشند این ناآشنایان بیگانه را با خیشی خیش آشنا کن خب خودش میشه خودش بشناسی کافیه دلدادگان را اینچنین دلگیر مگذار ای جان زیبایی جهان را دلگشا کن خاموشی گویندگان آوای مرگ است ای بانگ آزادی جهان را پرصدا کن خاکستر ما نیز خاموشی نگیرد ای سینه سوزان زبان شعلوا کن این یه کلمه دیگه نبود قبلا جاش خاکستر ما رنگ خاموشی نگیره چی خاکستر ما اینجا نوشته نیز خاموشی نگیره قبلا نبود رنگ خاموشی نگیره نه آره؟ خاکستر ما نیز خاموشی نگیرد خاکستر ما ساکت نگیرد خاکستر شد بازم آتش هست